लर्निंग का मुख्य एक मुद्दा है आप किस तरह से पूरे ग्रुप को पूरे स्टाफ को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करते हो डायलॉग में बातचीत में अपने साथ जोड़ते हो एक रोल जो है वो असाइन करते हो कुछ नॉर्म्स जो है फिक्स करते हो ताकि मीन बांधने के लिए भी जैसे हमें रस्सी की ज़रूरत पड़ी ये जो बातचीत है ये जो डायलॉग है ये बेसिकली बांधने वाली रस्सी है so how you are engaging every member of your staff in that dialogue, giving chance, giving opportunity to everybody, taking or considering everybody's views is very important. तो usse wo jo dialogue hai jisme har ek insaan apni apne assumptions ko thoda suspend kare meri belief systems ko thoda hold kare openly transparently dusron ko sunne ki bhi taiyari rakhe at times my emphasis is so much i am so much overwhelmed with my views and my beliefs कि जैसे ही मेरी इच्छा के अनुसार कोई बात करता है तो मैं एकदम एक्साइटेड होगी हाँ हाँ मैं यही सोच रहा हूँ ऐसे ही ऐसे ही और उसके विपरीत है तो मैं नहीं नहीं ये जो बोल रहे हैं ये तो दिस इज वॉट हैपन्स अगर इस प्रकार से चर्चा होगी तो we will enter into arguments तो हम एक दूसरे की बात को तोड़ने में काटने में लग जाएंगे but if the team engages into dialogue okay maybe that is your perspective sir but I don't believe what you are saying I believe this is my experience and it says this is what तो हम इस प्रकार से भी बात कर सकते हैं तो वो जो डायलॉग है जहाँ पे एक ओपननेस है कि हरेक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है मे बी उनके अनुभव ने उनको वो सिखाया होगा मेरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया है let us understand each others experiences and see and refine and gather new learning experiences तो team learning is about that gathering of new learning experiences and therefore उसमें चार मुख्य बातें बताते हैं helping one another relying on one one एक दूसरे पे विश्वास करना, learning with each other and learning from each other एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना और एक दूसरे से सीखना तो ये जो चार बातें हैं ये मुख्य बातें टीम लर्निंग में हैं और इस प्रकार से होने से perhaps we can work together come together and grow together आप कुछ कहना चाह रहे हो ma'am we have to do this we accept in toto